बैठे हैं मिलके सब यार अपने सबके दिलों में अरमाए हैं वो जिंदगी में कल क्या बनेगा हर एक नजर का सपना ये है कोई इंजीनियर का काम करेगा बिजनेस में कोई अपना नाम करे मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ